mu gihugu cy'ibyiza ahabera abazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa ijambo ry'imana bibiriya ryonyine niryo rihari kandi riduha umuco utomoye tuzokwisunga bibiriya mwa kino kiganiro ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu yesu kirisito bibane namwe ni umwanya udasanzwe kugira ngo turabire hamwe icyo ijambo ry'imana rivuga mu kiganiro mu gihugu cy'ibyiza aho abakijijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu yesu kirisito ni ikiganiro tugiye kuzorabira hamwe igihe kirekire kugira ngo turabe ahantu turi n'ahantu turi ko turava n'ahantu turi ko turajya twerekeza mu gihugu cy'ibyiza ica umwami wacu yesu kirisito yaduteguriye izina ry'imana rihabwa icyubahiro uyu munsi turabira hamwe icigwa kidasanzwe kigira ngo inzira ducamwo izo dushikana mu gihugu c'ibyiza bagenzi nagira ndababwire mu gihugu c'ibyiza niho abizeye yesu kirisito bazoba kandi nta muntu n'umwe azohishikana ubwiwe atari uko azoba yahashikanywe na yesu kirisito kubwo kumwizera wenyine yesu niwe nyene ahari nk'umwami wo mu gihugu cy'ibyiza umwami w'abami niwe ahari wo kuduhindura kandi niwe ahari wo kutuyobora kugira ngo adushikane ahari wo kutuyobora kugira ngo adushikane mu gihugu cy'ibyiza aho tuzoba mu mahoro n'umutekano izina ry'imana rihabwa icyubahiro. uyu yesu afise abamarayika ganza biwe muri matayo igice cya cumi na gatatu umurongo wa mirongo ine na kane harabitwereka kandi uyu ahari kugira ngo atubabarire ibyaha byacu byose yesu yaremeye yitanga ku musaraba aramanikwa arapfa ku bwacu kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe ni umuherezi mukuru kandi ahari kugira ngo atubabarire ibyaha byacu byose yesu kandi uyu niwe kandi azoza kuducira urubanza rero ko dufise umuherezi akongera akaba n'umucamanza kandi akaba n'umwavoka tuvugira tumwizere tumukurikire tuzonesha izina ry’imari rihabwa icubahiro tahura yesu uwo ari we pawulo mu cete ciwe yandikiye abifilipi igice cya kabiri duhereye hariya ku murongo wa gatanu tugashikana ku murongo wa cumi na rimwe gusa yesu uyu yesu ngo ntago yiyumviye yuko kuringanira n'imana ari ikintu cyo kumira ko ariko ngo yemeye yiyambika ubusa acika ubusa natwe yemeye yiyambika ubusa acika ubusa natwe ni mu byumve bagenzi yesu yari asanzwe ahari aringaniye ari ku byicaro byiwe by'ubwiza bikomeye mu bwami bwo mu ijoro aringaniye na data ariko ngo yemera kwicisha bugufi acika ubusa natwe maze amaze gucika nk’ubusa n'uw'umuntu yemera kuza hano ku isi avuka nk'uko tuvuka abaho mu buzima bugoye nk'ubu tubamo na twebwe ngo araganduka ashyika ku rupfu mbere urupfu rukabije urupfu rukomeye cyane urupfu rwo ku musaraba maze ngo amaze kumanikwa nk'uko byari byaravuzwe mu gihe cya kera hariya muri yohani igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu yesu yavuze ngo nk'uko munsi yamanitse inzoka mu bugaragwa niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwe ubugingo budashira yesu yarapfuye turakira yazize ibyaha byacu gusa ni ibyaha byacu yazize yesu nta cyaha yigeze kora yari umugororotsi yesu araza yemera gucika ubusa natwe arapfa mbere ijambo ry'imana rigavuga ngo ye araganduka ashika ku rupfu mbere urupfu rukabije urupfu rwo ku musaraba azira njyewe azira wewe ngo nicyo cyatumye isi yose nicyo cyatumye ibiri mu ijuru byose bihamagarirwa gupfukama mu izina ryiwe no kwatura yuko ari uhoraho ari imana kugira ngo ababyatura bose abamwizera bose baze bahabwe ubugingo budashira yesu ahari kugira ngo atuyobore atujyane ahantu mu gihugu cy'ibyiza aho tuzohabwa ubundi buzima kubaho mu munezero no mu mahoro kandi ahantu hera abakijijwe bazoba kubwo kwizera umwami yesu kirisito gusa izina ry'imana rihabwa icyubahiro. yohana igice cya cumi na kane duhereye ku murongo wa mbere mu gihe abigishwa bari ko barajuragirika biyumvira inzira bazocamwo niba ari ku ma niba ari ahandi hari abantu usanga bakoraniye ahantu nk'umuntu atarinjira mu mujyi runaka ariyumvira yuko gushika muri uwo mujyi ari ikintu gikomeye cyane abigishwa biwe bari kumwe na yesu bashatse kumenya iyo nzira yobashikana mu bwami bw'imana turu yonyine bari bazi yuko ari umucekingo ukomeye cyane yari yongera ikomeye gushika muri icyo gihugu cy'ubwiza mu bwami bw'imana bwo mu ijuru aho abakijijwe bazoba bahashikanye no kwizera yesu kirisito yesu aratangara arababwira ati mbega kuva aho twabaniye ntabwo mwari bwamenye inzira ijya inzira ijya mu ijuru kandi igihe kiriko kirabajyana ariko kandi iki kibazo si cyo muba mukwiye kubaza kuko inzira ijya mu ijuru muramana yesu aravuga ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ushika kwa data ntamujyanye ubu nyizera aza guca muri ino nzira hama yamara guca muri ino nzira ikamushikana mu bwami bw'imana uyu munsi turaza kugarukiriza ngaha gusa twige turabe iyi nzira ndashaka mugenzi utahure ndashaka wumve iyi nzira kubera yuko ikiganiro cyose niho gihagaze kubera turi ko turaraba ukuntu dushobora kuva mwino mwino simbi tukerekeza iwacu heza mu gihugu cy'ibyiza mu bwami umwami wacu yesu kirisiti yaduteguriye urasabwa kwizera yesu no kumugira nyambere gutegera ijambo ry'iwe no kurindira ngo abe ariwe akuyobora kandi icyo ashaka kuba ukibe mu izina rya yesu ntiwakire ijambo ry'imana kandi niba wemera rino jambo turasenga turagushima mwami yesu kubw'urukundo rwawe no kubw'umunezero waduhaye kubera yuko twari abo gupfa ariko uraza uremera uza kuducunga kuba wemeye yuko rino jambo rivugwa ku bana bawe turakwinginze nirize rireme gushasha imitima y'abayumva bose kandi ukomeze guhezagira n'umusabyi wawe mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen ushobora gukora sabusikadi cyangwa abone mu rurimi rw'igifaransa ugakora na ugakora na rayiki amakomanteri kandi niba hari ikibazo cyangwa icyo woduhanura ushobora kucyandika muri komanteri hama yesu akomeze kuguhezagira no kukugirira neza eh, ibyo byose ushobora kubikora kugira ngo uzoce uronka n'ikindi gice gikurikira cyiza yesu aguha umugisha kandi akugirire neza